қанша ақмақтар қопол орой қатулардың барына пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам олардың барына сабыр қылады емі қараңыз да мындай екен да пайғамбарымыздың заты таза сіз мысалы таза адамсыз уырлық қылған жоқсыз сізге уырлық қылды десе қандай сізге қату тиеді уыруға уырлық қыл десе қандай тәсір ештеңе ғой тәсір тимейді аға ал да өзі ушундай деп қойды болсо жок деп қояды ууру да андай тәсір тимейді а уру емеске айта тұрған болса қандай тәсір етеді а пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дейм адам қанша таза болса ошончолық жаман сөздің тәсірі қатут еткен да енді пайғамбарымыздың қандай деген пакиза ұлы зат рухани анан жаман сөздер жаман иштердин ызасы да ошого жараша тиет екен да анын таасири эселенип тиет экен да анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баардык камал фазаилге ээ болчу да имам ахмад жана имам термизи рахимахумулла анас разиаллаху анхудан риwayat келтирет пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деген لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد وزيت في الله وما يوزى أحد الله أكبر Алланың жолында қаншалық мен қорқытылдым бирөө дагы андай қорқытылған емес алланын жолында қаншалық маңа ыза жеткірілді біреуге дағы андай ыза жеткірілген емес деді да алланың жолында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып жатады енді бұл жерде бір сөз бар да туғандар біздің ұстазымыз маунана жамшид мархум рахимаулла алла нұрменен толтырсын сахи бұхариде кітепте сабақ беріп айтат эле ушул сөзгө ай пайгамбарыбыз жыйырма үч жыл пайгамбарчылык өткөрдү жыйырма үч жыл нух алейхисалам нух пайгамбар тогуз жүз элүү жыл пайгамбарчылык өткөрдү түшүнүктүбү миң жылдан элүү аз кемиткенде тогуз жүз элүү жыл только даават кылды булчу пайгамбарчылыгын а пайгамбарыбыз жыйырма үч жыл саллаллаху алейхи вассалам де жылға саныштыра тұрған болсақ иә жылға саныштыра тұрған болсақ қанша есе болып қалады ондан мысалы жүзден елестетіп көріңіз енді бұны де екі жүз отыз жыл болса он процент болмақ та иә ошонда да так так так так төрт қырық процент қырық есе пайғамбарымыздың немесімен пайғамбарымыз тияқтан примерно болжолды қырық есеге шығып кетіп жатады да эми 23 жыл ыза тарткан көппү же 950 жыл ыза тарткан көппү тогуз жүз элүү жылда а пайгамбарыбыз бул жерде хадисинде айтып атпайбы мендей ыза бирөө дагы көргөн эмес алланын жолунда дейт биздин устазыбыз мындай деп жооп берди бул хадиске пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ыза жеткеничи жакындарынан жеткен да адамга жакын байланышы бар өзүнүн туугандарынан жеткен бұл өте жаман оор екен да ушунун бир мисал катары мындай деп айтат эле да караңыз бир аялды түртүп берсеңиз арам бул энени түртсөңүзчү үрөн мисалы ступенькадан түртүп бердиңиз да же болбосо сууга түртүп бердиңиз ыя иә. бирөөнүн эле апасын бирок өзүңүздүн апаңызды түртсөңүзчү екеуі тең әлі арам бірақ екеуінің арамы тең емес та құдай сақтасын өні бір ақсақалды башқа ұрды бұл да өте чоң арам ыза бірақ өзінің атасын ұрсачы иә біреуінің енесін ұрды бұл деле қандай арам нәрсе бірақ өзінің енесіне қол көтерсачы адамдың жақыннан келген ыза бар ғой ол жаман ал құдайым сақтасын барлық үмметті елімізді сақтасын туған анан көрек о жакта бир он киши теп, тепкилеп кеткен ошо жакшыраак баламдан ушу бир алакан жегенден көрөк дейт иә туурабы э, мыналардан баардыгы мисалы канча тепкилеп кетсе деле ал эчтеке эмес эле ал көтөрүмдүү ал сындырып кетсе деле көтөрүмдүү бирок өзүнүн эгерде баласы ушундай ура турган болсо тууган гана ошон үчүн мына жердеги салыштырмалуу түшүндүңүздөр да пайгамбарыбызга ыза жеткени курайш өзүнүн уруусу өзүнүн атасынын бир туугандары өзүнүн туугандарынын баардык жакындарына жеткен ыза ушунчалык жаман болот экен да мейли кандай болбосун ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكل ذي كبد إلا شيء يواري إبت بلال 30 күн өтті дейді 30 күн менде жана билалда жегенге эчтеке жок дейді 30 күн 30 түн өттү билал экөөбүздө бир боору бар бир жандык жей турган нерсе жок дейт кичине эле бир ушунча бар эле билалдын колтугуна жашырылган дейт болбосо башка эчтеке жок караңыз эч нерсе жок дейт ушундай күн өткөн пайгамбарыбызды бүгін машалла біз құрсағымыз тоқ киіміміз бүтін үстіден тамшы жоқ мамлекетіміз аман дағы қаяққа шүкірсіздік қыламыз е қаяққа шүкірсіздік қыламыз альхамдулилля дебейліби құрсағымыз той болған күн болған емес қой күн сайын тойып келе жатады күн сайын тойып келе жатады киімдеріміз есебіменен бізде бүгінгі күнде бомждың киімдері қанша санасаңыз болады қандай болсын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға ушундай түрді түрді ызалар жеткирет эле мушриктер жеке дағы жалпы дағы аялдары дағы балдары дагы баардыгы эле ушинтип ызаларды бірақ пайғамбарымыз мухаммад алейхисалам өзінің заты үшін өзі үшін бирөөнөн дағы өч алған емес. біреуіні дағы кек сақтаған емес табаранидин риаятында келет харис ибн харис айтады атама айттым дейді ма хадихил жамаа бұл топ бұл жамаат не деген жамаат деп атасы айтып тұр бұлар болса бір динден шығып кеткен кішіге топталған мұхаммад алейхисалам айтады саби деп қояды эле бұлар динден шыққанда пайғамбарымыз ата бабалары ошолордун баардыгы мушрик бутпарас эле аларды таштап таштап алланын берген таухид иманга келсе ушуну динден чыгып кетти дешет эле да анан айтат бул айтат ошол учурда эле мындагы пайгамбарыбызды карасам فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل والإيمان алланын жалгыздыгына чакырып атыптыр ыйманга чакырып атыптыр алар болсочу укпай сөзүн сөзін шетке қағып ыза жеткеріп жатты түшке шейін болды дейді андан кейін хатта интасафан нахар о күн түш оғынға шейін адамдар анан таштап тұрып кетіп қалды шашырап кетсін дейді кейін анан бір аял келіптір пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға бір идишке су анан кейін бетін арши тұрған нәрсені алып келген екен кішкене ашық екен да көкірегі пайғамбар сусын алып ішті дағы тарата башын көтеріп айтты ой қызым деді жамынып ал деді жамынып ал жана атаңдан қорықпағын деді ұяттылық сен жамынып алғын деді ал кім эле десе зайнап болчу дейді ошо харистің қызы радиаллаху анhu ла иляха иллаллах пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір жолы кабаға барып қалды намаз оқиын деп ибн масуд разиаллаху анху абдулла ибн масуд пайғамбарымыздың дорында фатва беріп муфти болып тұрған өте илімді сахабалардың бірі пайғамбарымыздың үйінде дайыма кіріп шығып қызматта болып жүрген кіші пайғамбарымыздың жанында эле ошол кишини ибн масуд разиаллаху анху байна саллаллаху алейхи вассалам юсалли жанында намаз оқып атты ve Abu Cahil ve ashabu culusun. Oturgan iken Abu Cahil şeriklerinin en bayağı düşmanları. وقد نحرت جزور ay bair bir tüğü soyuşkan eken. Bir gün burada bilemiz. Abu Cahil ayette ayyukum yakum ila sala ay kariş. E kim yarışa tüğün eçkis emeğinin içeği karnına alıp gelet dedi. Abu Cahil ayette. O Muhammed namazı namaza ko. оқып арқасынан барып төөнін ішегі қарынын мойнына иліп қоя қояды деді да төөнін ішегі қарынын анан ошо желкесінде саждаға барғанда иліп қоя алады деді ошол отырғандардың ең бактысызы ошо таяр болуп турду ал ким эле укба ибни аби муайт деген аты уқба аби муайт деген баласы ухба ибни аби муай бұл барды дағы пайғамбарымыз сәждаға башын қой аркасынан арқасынан барып тұрып ошол ішек қарынды мойнына қойды бұлардың барлығы бере беріне күліп масқарлап, шылдыңдап ибн масуд разиаллаху анху айтады андур ошол жерде мен тұрып қарап тұрдым дейді да ли мана аттиң аттиң ушу мен күчүм болгондочу ала алған жоқ та күші жеткен жоқ себептен бұны өлтіріп қойышатын еді барғанда әттең үшін менің күшім болғанда бұны қайтара тұрған мизін қайтара тұрған бұлардың барлығын жоуын бере тұрған деп анан бир маалда эле бир қыз келді алып тұрып анан кейін жаш қыз болчу дейді алып салды пайгамбарыбыздын ал фатима энебиз екен радиаллаху анха пайгамбарыбыздын өзінің қызы келіп тұрып алды дагы сүм ақбарат алейхим таштимухум аларды тілдей баштады сілердіби мынандай сілердіби мындай менің атам ушундай кылдыңар деп мынандай кылып сонда тилдей баштады пайғамбарымыз намазын окуп бүттү оқып бүткөндөн кейін анан кейін қолын көтеріп тұрып дуа кылды ошолордун баардыгын үч дұғаны дуа üç oldu. Vaglatele sırattır. Allahümme aleyke bi abi cahil. Allahümme aleyke bi utbe ibni Rabia. Allahümme aleyke şebi Şeybe ibni Rabia. Allahümme aleyke Velid ibni Utbe. Allahümme aleyk aleyk Umay ibni Halef. Allahümme aleyk Ukbe ibni Abi Muayid. Cetnisini unutup kaldın dedi. Kanday olmasın. Ceti kişini Abu Cehil, Utbe ibni Rabia, Şeybe ibni Rabia, Velid ibni Utbe, Umay ibni Halef, Ukbe Э, оқба ибни аби муайд ал атын ұмытып қалдым дейді бұл рави айтып жатады ушул пайгамбарыбыз кимге дуа қылса бадырда сулайган абалда башы жерге сайылған бойдан өлді дейді кийин бардығы кийимнен туруп баардыгын алып барып анан кийин кудукка таштап салды барды пайгамбарыбыздын үстүнөн масқарлаған алланын азабы келип бадырда башы менен сайылгандар бардын бул араваху шейхан сахих бұхариде дағы сахи муслимде дағы екеуінде тек осы риуаят келеді payg'ambari саллаллаху алейхи vasallam меккеде дағы аябай қиыншылық мединада дагы аябай қиыншылық өмір бойы эле қиыншылықтың үстінде өткен туугандар меккеде қиыншылықтардың бірі абу талиб өзінің атасының бір туғаны ауасы ал бар кезде өзі мұсылман болбосо дагы хазрет алинин атасы бирок меккедегі мушриктер анча мынчасы мындай ерки жете албайт эле пайгамбарыбызга сүйлөгөнгө бирок бул киши өткөндө мушриктер баягы душмандыгын күчөй түштү да дагы күчөй түштү буларга ошонун себеби менен пайгамбарыбыз таифка барганда таифка барып кой мына жерден алар таифта риваяттарда келет буларда таифтар пайгамбарыбыздын узактымы таға тагажурду экен сакиф деген уруу болгон ошо бану сакиф деп коет ошолор менен ортосунда душмандык болгон эмес үмүт менен барган ушулар исламды кабыл алса меккеде чоң мага күч болот го депчи сахи бухариде сахи муслимде риваят келет айша радиаллаху анха энебизден قالت قلت يا رسول الله هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламдан айша энебиз сурады я расулалла о алланын элчиси ухуд күнінен дагы оор күн сиздин башыңыздан өткөнбү ухуд күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мына кашка маңдай тиштери сынып кеткен ошо шлемдин темири башына кирип кеткен қандай гана неме болгон да андан дагы оор күн өткөнбү дегенде пайгамбарыбыз айтты ооба деди мына сен құрайшыңнан көргөн күндөрүм өткөн деди құрайшынан көрген күндер өткен Ва кана да. Ошол жерде пайғамбар саллаллаху алейхи ва баяғы баягы Таифка барган сапарын айтып беріп атат. Ал жерге барғанда біріншіден ғой бір шаарга кірсең дарвазасынан кір дегендей, бір шаарга, бір елге барсаң, бірінші атту баштыларына жолугуп, анан жалпы елге жөнөкөй елге жолықсаң болады Ошол жерде ошо атту баштуу 3 киши экен, сакиф коомунун аттуу баштуу кишилери үчөө тең бир туугандар дейт хубайб ибн амр дейт масуд масуиб амр дейт абд э, я лайил амыр дейт ушу үчөө ушуларга барып анан айтканда ушу үчөө менен сүйлөшкөндө бирөөсү айтты да ай алла таалага сенден башка пайгамбар табылбай калыптырбы сени жибергидей деди экинчиси айтты баягы коомуң бир жалганчы пайгамбар чыкты деп кууп чыгарганда ошо сенби деди мен сенімен айтып қояйын вообще сөйлеспеймін деді үшіншісі болса айтты егер де алла тағала сені пайғамбар қылып бір жіберген болса анда мен дейді каабаның баяғы кисва деп қояды ошонсын киімін уурдап алам дейді аны урдаған өте чоң күнә болчу да буларга ушундай кыскасы айтканда бирөө дагы сүйлөшпөй анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам булардан үмүтүн үзүп кой мына элге эле даават берейинчи деп элге даават бергенде алар дагы укпай аларды күйлөп коюп жаш балдар эки қатарға туруп алып ышкырып шылдыңдап түкүрүп кум чачып арқасына таш менен анан коштодуңар пайгамбарыбыздын чыкпаган жеринен кан чыгып эсинен кетип кайра келип баардыгына мынакей пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эки кадамы балтырлардан кан чыгып кеткен да саны путунан кан чыгып кеткен табаранидин риаятында келет абдулла ибн жафар радиаллаху анхума айтады абу талиб дүниеден өткенде пайғамбарымыз таифқа жөө барған барып исламға дауат бергенде қабыл қылған емес анан алар кайра ушу қалғанда алганда пайгамбарыбыз дарактын түбүнө көлөкөлөп эсип ошол жерде эме бар экен жүзүм дарагы бар экен жерге туруп фасолли эки рекет намаз окуп анан дуа кылган экен аллахума илейка ашку дуафа ва киллата ва хавани я аллах мен өзүмдүн дейт өзүмдүн күчүмдүн алсыздыгына арызданамын дейт аларды жамандаган жок мен буларга кандай даават беришим керек эле ошондой даават бере албагандыгыма арызданамын өзүмдүн алар бура мени кордоп аткан өзүмүн булардын алдында кор болгондугума арызданамын адамдарга я архамар рахимин о ырайым кылуучулардын ырайым кылуучусу анта архамар рахимин сен ырайым кылуучулардын ырайым кылуучусун ва анта роббул мустадафин сен алсыздардың робысын я алла ман такелуни кимге мені таштап атасың кимге мені тапшырып атасың иля адуин баид ушундай бир душманга таштап атасыңбы ал болсо ятажахамуни э, ятажахамуни ал мени көргөндө эле жиркене турган мени көргөндө жек көрө турган ушундай душманга таштап атасыңбы ам иля карибин маллактаху амри же ушундай жакын душмангабы мен ішімді ага тапшырып қойған иллам такун гадбанан я алла сен еле ашуланбасаң маған кызыктырбайт бұлар деді бұлардың ұрғаны тепкілегені масқаралағаны ташпорон қалғаны кызыктырбайт кейбір бир рибаяттарга айтат иллам такун сахитан сен еле наразы болбосоң иллам якун бика сахт сен еле наразы болбосоң алейя фала убали маған бәрібір бұлардың әлбетте сенің амандығың саламатшылығың маңа бұл керек маңа кенен бол аузу би нури кәл карим әлләді ада лахун самавати вал арт, мен пана тілеймін сенің я алла нұрың затыңды нұры менен оша арқылу, асмандар жана жердер жарық болып нұрланып тұрады деп Емнеден пана тілейін дейді сенің ачуың мага түшүүсүнөн пана тілеймін senin narazıçılığın bana düşüsünden bana dileyim. وَلَكَ Егер де сен ачуың наразы бола тұрған болсаң, анда сені разы қылыштық сөзсіз. Зарыл болады анда депші. Мынандай қылып айтқанда. Демек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мындай ор күндерде. Бір нәрсені айтып кетейін туғандар. Құрбаншылық қанша қиыншылық көп болса, анын арқасына беріле тұрған белек ошоға жараша болады екен сыйлық дагы ошого жараша болады екен мерач мерач ушул таифтин сапарынан кийин болгон таифтин сапарынан кийин болгон бул дегени канчалык курбанчылык кыйынчылык болбосо алланың тарабынан ошончолук белек болот экен да а буларга болсо периште келди да Cebrail aleyhisselam geldi. Ya Resulallah. Ne dedi? Allah balarga мынакей эмне деп аларга даават бергениңизди да укту алар эмне деп жооп берип кайтарганын да көрдү мен менен кошо мына тоонун периштесин жиберди salam жибал дейт ал дагы салам айтты айтты я мухаммад инналлаха тааля laka. Sana sözündü, айтқан айткан сөзүңдү uktu. айткан ana укту мен тоолордун периштесимин илейк мені маңа алла тағала мені жіберді сізге дейді лита мурани би амрик бұйрық беріңіз маңа дейді не деген бима шита қана қалағаның бұйрығыңызды беріңіз иншита атбақту алейхимл ақшабайын егерде қаласаңыз мына екі тоны мен біріктіріп қояйын дейді екі тоо бар екен ақшабайн екі тоо меккенің екі екі екеуін біріктіріп қояйын ортасында бұлар таиф ел эле ошо эки тоону бириктиргенде баардыгы бир да тирүү жан калмак эмес да ушундай кылайын деди пайгамбарыбыз эмне деди факала наби саллаллаху алейхи вассалам бәл жок деди мен буларга тескери дуа кылбайм аржу айяхруджа мин аслабихим ма ябудуллаха ва ла юшрику бихи шайа мен үмүттөнөмүн алла тааладан булар ыйман келтирбесе дагы булардын белинен чыккан адамдар аллага ыйман келтирип аллаға ширк келтірмей тұрғандар шығар деп үміт қыламын деді да бұлар болмаса дағы бұлардың балдары бұлардың ұрпақтары иманды болып қалар егерде барды өлтіріп қойса қайсы ұрпақ қалады әлі пайғамбарымыздың ұшы құрбаншылығын мирас жөнекей болған емес барлық пайғамбарларға иман болды байтул мұқаддасы күтіп тұрушат эле барып тұрып барлық пайғамбарларға иман болды жеті аспанға шықты бір дағы пайғамбарға берілбеген мақам берілді бір дағы пайғамбарлар жетпеген жерге барып жетті алла менен көріп алла менен сүйлөшүп алла таалам, ошодон кийин анан беш убакыт намаз бизге берилди элүү намаз берекелүү келип аткан эле анан беш убакыт намаз калган мына ойго кезинде денеси менен руху менен пайгамбарыбыздын меражы болду туугандар экинчиси мына ушу сакиф уруусунан құтайба ибни муслим орта азияға исламды алып кеткен ұшылардың ұрпағынан келді пайғамбарымызды ташборонға алғандардың балдарынан кім шықты құтайба ибн муслим деген шықты орта азияға исламды алып келген ұшыл екінші мұхаммад ибн қасым деген шықты синд хинд деген мынандай чоң мемлекетке ошол жерге барып бұлар фатих қылды құдды бұшылардан ұшылардың өзінен шыққан ошондо пайгамбарыбыздын тайкеси болуп калса анда биз биз дагы пайгамбарыбыздын тайкеси болуп атканбыз да анда иә, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзү негизги тайкелеричи ал болсо о мадинада эле бул по моему мына тайкелер деп мынабул риваятта ал мукарризи аалым айткан экен деп пайгамбарыбыздын тайкелери бизде мындай дагы бар го э, мүмкүн тайенесинин тайкелери болгондур түшүнүктүүбү тайкелер дагы мындай бөлүнөт да а так апасы амина энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жаш кезинде меккеден алып барган болчу мединага кой мен барып туруп ошол тайкелериңе ушу нажра э, алып барып зиярат кылдырып келейин депчи мейли бул өзүнчө маселе экинчиси мына бизге көрдүңүзбү пайгамбарыбыздын үмүтү кандай болду ошол жерде болбосо ошол буйрук берсе бүттү эле бирок алардын belinin çıkan, urpağından çıkan adamlardan